Sitoi. Tines sitoi epi calamoe auxanontai tois arthrois dioris domenoe, hos ho puros, he silignis, crite, ent utois stachus e atheras echei e colobos esti, cae tus coccus sunechei en elutro Ecusi de alloi antistacuos, anthelen, tus cocus faceledon sun eccusan, hos ho pelos cencros, elumos, ta ospria theecas ecusi, ta coca loboi sucleiusas, hos pison cuamos, bicion, caeta tuuton microtera, tut esti erebinthoi cae facae.